Thank ừ. you. सची पूजा करेल विष्णु महेशी तब हाले लागे निगन सची पूजा करेल विष्णु महेशी तब हाले लागे पियर पियर धोती राउर पियर जाने हुआ पियर पियर लड्डूअन के भोग लगेला पियर पियर धोती राउर पियरे जाने हुआ पियर पियर लड्डूअन के भोग लगेला हुआ रौवे हरे कले सजी कले सजी पूजा कह देले विष्णु महेश जी तब वाले लगे नी गणेश जी पूजा कह देले विष्णु महेश जी तबा वाले लगे নিরঞ্জন সেবকারাউর হইলে বাধে আনজি রাম সিংকে শুনিয়ে বাবা কদিতনি কলে আনজি লুদন সানু সেবকারাউর হইলে বাধে আনজি রাম সিংকে শুনিয়ে বাবা করিতনি কলে আনজি मुन्ना गाना करेले रमेश जी पूजा करेले विष्णु महेश जी तब भाले लागे गणेश जी पूजा करेले विष्णु महेश जी तब भाले लागे गणेश जी गणेश जी